What's up friends? My name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. You get to hear me now. Nandito na ako sa Korea, sa Incheon International Airport. So, ang una kong gagawin ay kunin yung SIM card ko na pinareserve ko through KKday. Binayaran ko na rin pala na nagpapalit na rin ako ng nagpapalit na ako ng pera sa Pilipinas so medyo uh, uh, tip lang kung magpapalit kayo ng peso sa Pilipinas to dollars or to Korean won mas maayos ang palitan after yung mag-cross ng immigration kung yung won is 0.060 ang bili dun sa ano sa may pagpasok mo pa lang ng airport dun man pag paglabas mo ng immigration doon, meron ulit money exchange or foreign exchange na currency 0.45 lang ang bili. Di ba? Tapos sa labas or dun bago mag dun sa bago mag-check-in yung dollar is pag binili is 53 paglabas mo ng immigration dun sa foreign exchange doon is ang exchange rate ng dollar 52.50 ganon ganon siya so yun lang tip ha okay sa gate number 6 ko banda ko kunin yung sim card ko ay nako mag-oras ng mga pala hanggang 6am lang <laughs> kasi yung time na kinlik ko dun sa pag-book ko ng, take, ng uh, SIM card is uh, parang 10 p.m. to 6 a.m. today. <laughs> Eh, 5.30 na. So, magmamadali na ako. Baka masaraduhan na ako. Ang galing ng KKJ kasi kahit kanina, bago ako malis ng Pilipinas, bin, binili ko siya. Mas mura kasi pag binili mo sa KKJ or sa Clue ng 300 plus. So, eh, sa Clue, wala nang available. Sa KKJ, kahit kinabukasan na meron pa rin available. So, <laughs> mas okay ang KKD. Nag, nag-alarm na yung cellphone ko. Kasi 5.30 time na nang gising ko para pumasok sa trabaho. Eh, wala na wala akong pasok kayo. Nakaliwa ko. Oh. Ayun. Ang oras dito sa Korea is advanced ng 1 hour. So, ganun siya. Ayan. So wala naman akong bagahe kasi tayo ay ano, light packer and light traveler. May mga welcome so welcome si Mayor mga pa welcome sino ka ba si Ryan Castillo Topak. Diba? Ngayon, ang hahanapin ko kay gate 6. Gongsha. Ang Gongsha na milk yun. Ayan, see you. Parang 7-Eleven yan. See you. Hanapin ko yung gate ng Vertex. So, yun. So, dun daw. Dun daw ang gate number 6. Pero babalik ulit ako dun sa CEO kasi magpapaload ako ng T-Money card. Yun yung parang uh, card na na pwede mong pambili. Pang, hindi, T-Money. Yun yung pwede mong gamitin sa mga uh, bus, saka sa train na pwede mo yung pambili ng, sa mga ano sa yan sa 7-Eleven sa mga convenience store I think sa grocery din and sa mga fast food so check natin mamaya ayan wifi sim dito na yata Ah, diba? Dito na siguro. Dito na, I think. Hindi. Kuha pala yung number. So, dapat kukuha ka muna ng number. Yan nakakuha na ako ito yung number ko yung number ko is 76 simple ay 76 oh. ayun no nakakuha na ako ng aking SIM card 5 days unlimited data for 1,069 sa KKD. Hindi to sponsor, binili ko talaga to. So, bawal daw mag-picture doon na video habang kinukuha ko tong card, ang SIM card ko. Kaya siya, insert ko na lang sa sa ano ko, cellphone. Then automatically, hindi, follow ko daw instruction kung paano ma-activate. Okay. Siya nagugutom na ako pero ano, pupunta muna ako ng CU, yung convenience store kasi papaloadan ko naman yung ano ko yung t Money Card para magamit ko na papuntang ano, papuntang Seoul magamit ko sa kung saan saan ano yun ko and then see you see you ayan itong aking T-Money card na hiniram ko sa aking pamangkin Ayan, maluloadan yan. Maluloadan ko. Panggamit sa mga train, sa bus, at saka sa Sa kung saan saan pa. Sa ito ang aking pinapalit sa airport ng Pilipinas. Korean won. Ayan ang pera nila. Okay. Let's go. And Seagull. So, ito. Kaninang 7-Eleven. Ice cream. Oh, may Starbucks. Well, Ang tawag nito. Ayun, load ko ng 12,000. Ready na ako. For the meantime, 12,000 muna. Tapos, gagamitin ko na sa sa train. So, ngayon, i-insert ko muna yung SIM card. Oh. LTE na siya, KT Korea Telecom. Tapos, nag-welcome na rin sa akin. So, ready to go! Ding! So, testingin natin kung mabilis siya or gumagana yung internet. Buksan natin ng cellular data. Um, oh, diba? May Facebook. Ani naman natin yung paano ako. Actually, papunta muna ako ng ano. 3 p.m. pa kasi yung check-in ko sa sa accommodation ko. So, pupunta muna ako ng ano. ng ah, Hanyul Park. Tayo, mag-Google Maps tayo. Yan, saan ba ako pupunta? Hanyol Park. Ayan, diba? Ito kasi, yan yung grass na yan. Silver yan pag ano, pag yung season na winter. That. 9 a.m. pa, pero may makakainan naman doon sa tingin ko. So, ayan ang way. Incheon International Enter via Seoul Station punta daw ako ayan punta ako ng Intervia 1 Seoul Station Incheon International Airport so pupunta na ako doon di ba mabilis yung internet nila? that's it for the Incheon International Airport Tour. So if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. Now much love. Peace out.